abambejja mbalamusizza <clears throat> era nembeebaza emirimu gyonna gye mukola mwebalire ddala wamu n'okuweereza obuganda mwenna mwenna mwenna abalangira n'abambejja banaalinnya banaava ne basowava bakiweeweesire bakibeebo mujjukira bulungi nnyo nti kabaka sedward muteesa yafuga obuganda buno era kabaka sedward muteesa obasa kabaka sedward muteesa ye mwana wa sekabaka dawudi cwa eyamuddira mu bigere mu nkola eri gye tugamba eyakyewaddanga naye nno njagala mbategeeze ti ku mulembe newankubadde nga ku mulembe gwa kitaawe waaliwo ebizibu bingi nnyo ebyava ku bakungu be naddala omwami oyo apoloka ggwa naawo ba zaakaliya kizito kisingiri oba oliawo n'olwaliro kyovulaba enda ya zaakaliya kizito kisingiri ng'eriko ekokobereza ebbi kubanga mwanga yagikolimira era mulaba ekigiriko ekitasaanye kutuuka ku balala kyokka singa banaagaana era kijja kutuukayo kubanga mu nnyota mwanga mwe yasinziira okunyiiga naffe tusobola okunyiigiramu ne tukolimira abantu abo era enda zaabwe oba abaana baabwe ne bafuuka bwe bati nga bakola bukozi bintu ebyo kuba ne maama waabwe yagenda okuva mu nsi ngaera akyogera kaati tijajjange mwanga yakolima naye nno mubumpimpi nze ewuuyo omulangira lukoma ababuuzaako nga tuzze ku nnyumba eya seedward muteesa njagala mbategeeze nti sekabaka edward walugembe luwangula frederick mutebi muteesa yatuuzibwa ku bwakabaka era n'alinnya ku namulondo nga muvubuka mutoototo era teyali mukulu nnyo newankubadde nga ye yakola emigerengejjo mingi era n'obusera bwonna n'abuyitamu kumpi emisambwa gyonna seedward yagiweereza era ne lukenge ddala nga ge mazima mukkirize mugaane lukenge yamulina obuyinza obwatonda guludeni bwakka ku muteesa mubwandawula seggulu ligamba era mubwandawula guludeni lukenge nakka nga gemaanyi era gamutuulanga ku mukono gwe ogwa ddyo okumuwa obuwabuzi newankubadde nga yalina empaka bakabaka bangi baba n'empaka naye ndowooza ekyo kijja kuggwaawo awo nno njagadde mbabuulire ku butonotono kubanga ne sedward yayita mu bizibu bingi ng'ogyeko abakungu abaamutega akakodyo ssebo wona obufuuka pulezidenti byonna ojja kuba obimaze era mu abaganda mujjukira bulungi nnyo kubanga bagamba nti kabaka tatta naye obulenzi obubeera awo obujajasi bukajajjatta bwe buleeta obuzibu naddala nga kabaka naye sedward yagambibwa era enkiiko nyingi zaatuulanga ne zimugamba nti saabasajja bw'okola kino n'ofuuka pulezidenti oba ovudde ku nnono yaffe toyinza kuleeta kintu kino kikyamu mu bwakabaka bwaffe naye nga bawaana buwaanyi mujjukira abakungu kigambibwa baasula milton obote ne bamutwalira ne bamunaanika namutegeeza n'emigere engejjo ngeri gyajja okukolamu okumatiza okwefuula omuwulize era bwe yatuuka eyo yatuulira ddala kukakeeka wansi naye olw'okuba muteesa alina lukenge kigambibwa nti yanyumizaako ne baganda be tibandetedde omulenzi wano omulenzi omukyoli milton obot naye abamulese gundi negundi negundi negundi sijja bbatulamanyi naye ng'ate weebali wano ne batabani baabwe baliko abatakaawo emmengo hmm? nga bamutendese ne bamuwaana ayogera nnyo oluzungu omwana ono ajja kuweereza hmm? naye njagala mbategeeze nti ekintu ekitta buganda kiviira ddala mmengo hmm? era mulaba onoolwaleero ekiyinza okutta buganda kiyinza kuvaawo mmengo naye tetutudde era tusituse era tetukyebaka mulaba nga sedward yatuuka n'okuyitibwa muganda we n'amuyita omulangira george william mawanda esalaama mambejja baali bangi airini ndagire nankulabye omumbejja n'alinnya mumujjukira abaala bonna bonna abaaliwo eh, basajja abakulu namugamba nti saabasajja tekisoboka ben kiwanuka n'amuyita tyoba oli awo mukama wange awuntiddewo mu lubiri waliwo enseekeezi oba wandizeeko eno nina ekintu ekyama kinaali yagadde okukugamba nga tuli babiri olwagwa mu matu gaabo eh, abamuli ku lusegera abayaayi ne babitambuza ku ndeera etu ezaaliwo ebiseera ebyo ben ayise kabaka agende ewuwe ben ben mubi ben ne bakulimira ben ne bayogerera ben ebigambo eh, ngaera bwomanyi enkola ezibeerawo n'olwaleero kubanga bo tebaagala mazima bwato kabaka muteesa walugembe omwana wa kabaka dawudi cwa eh, najja nayingizibwa ekintu ekizibu ennyo ekyamuviirako ebizibu amaanyi ne gamwesamba eh, natandika okulamula byatategeera eh, olaba nga munaana wano bwe bakwenyakwenya munaana okitobba nti buganda efunye obwetwaze ate enkeera nga mwenda okitobba baga nti ate katutaddewo uganda lwekyo kabaka gwe wadde oli ebyo ojja sigala nga oli wa mikolo seremoniyo ono yajjanga okufuga nsonyiwe <coughs> ono yajjanga okufuga okuva n'olwaleero mulaba ebintu ebitaali birungi okuviira ddala ku sedward muteesa mulaba ngaennaku z'omwezi nguzza emabega ngaennaku z'omwezi asatu novemba 2023 1953 sedward yawaŋŋangusibwa era yakwatibwa <coughs> yakwatibwa ngaomubbi olwebyo ebyali byakatuukibwako byebaali bamuyiseemu entebe mu lukiiko olwali olwekyama ne gavana era nga byali bikwata kumpi ku bizinga era nga byekuusa ku ttaka lya buganda nolwokuba mutesa yali mugezi newankubadde nga yali abuzaabuzibwa nnyo naye era teyatuula kigambibwa nti ekiro ku lunaku olwera yaddayo empapula ezo ezimu n'aziggyayo ng'avuga emmotoka yekika kya sijja jyogera wano naye najja empapula ezo n'azookya ekyaleetera gavana obukambwe n'atabuka nolaba obujagujagu mutesa bwe yayina nagamba nze banandaba batya ntunde ensi yange buganda kitange dawudi kyo tagitunze takoze bino nze mbikole aa sijja bikole olwekyo olaba nti enaku z'omwezi asatu lukumu lwenda ataano mu esatu ku saawa kumi nemuteesa yakwatibwa ku kiragiro kya kwini era n'atwalibwa ebungereza ng'omusibe ng'enaku z'omwezi asatu novemba lukumu mu lwenda 1963 ataano mu esatu era bwe yali ali nnyo ennyonyi kuba n'ekiragiro ekimukwata tukiyinako wano n'ekifo mwe yatuula tukiyinako wano era bwe yali ali nnyo ennyonyi yagirinnya kyennyuma nnyuma abazungu ne bamubuuza nti biki byokola nti n'abaddamu nti nze sikuba nsi yange mabega newankubadde muntwala naye nina okulinnya ennyonyi eno nga ntuludde mu bantu bange ng'akabonero ak'obuzira olwaleero abaliwo ke batalaba muteesa n'abeera e bungereza nga musibe n'abagambi yawaŋŋangusibwa mu 1953 naku z'omwezi novemba naku z'omwezi 3 novemba 1953 n'akwatibwa n'abeerayo 1954 gonna omwaka n'agumalayo nga tannakomezebwawo era mujjukira abataka abalimu ensa mu biseera ebyo abaali balumirwa obuganda bavaayo era ebiseera baba bayitanga abatakabu batakabu ne basalawo nga bakulemberwa omutaka miti wali enabulagala katonda yampa omukisa natuulako naye nga tanava mu bulamu bwensi eno eri musajja wa mazima nnyo era bingi bye namugyamu era bingi bye namubuuza ne basibira gavumenti eyaliko eyobota ekikookolo n'abazungu n'amanya ne bagazira era mulaba amanya mangi nnyo oli wabanga yali john ngagamba je kintu waba eh? yali richard ngaateekako r mpagi mulaba ebintu ebyo byava kuwaŋŋangusa saabasajja kabaka muteesa walugembe ennaku z'omwezi asatu novemba lukumu endaataano mu esatu n'abeera ebungereza ngaomusibe mumanyi bulungi amateeka gebungereza webakukwata oba musibe tokkizibwa nakulaba ku muntu yenna kuleka oyoaza okukulaba kuleetera nokubuuzaako naye munkola endala yonna tokkirizibwa n'abeera lukumu enda ataano mu ena paka mu lukumu mu lwenda ataano mu etaano naku z'omwezi kumi na musanvu lukumu mu lwenda ataano mu etaano naku z'omwezi kumi na musanvu okitobba muteesa n'akomezebwawo mu buganda wano era abataka bangi nnyo ng'abazungu balemeddwa eh? ngaabataka beekalakasa ensi yonna ngaebakyayi basibye ekikookolo abamu bagaanyina okusalako enviiri basibye ebimyu eh? olw'obwagazi engeri gye baali bayagalamu muteesa era mulaba nti bwe yakomezebwayo yatuukira wali mu sinoodi emengu olw'okuba bayina endagaano ze baali bamusayiningisizza eza nga bazijja ku jjajjaawe era nga ziba ku jjajjaawe ne zidda ku kyo wamanyi bulungi nti kabaka dawudi kyo yabigaana ebyo naga sijja kubikola kitange mwanga mumuse mumuwangangusizza basajja mwe mbategedde obubbi bwammwe muli babi n'abakyawa n'agamba nange mujja munkozesa bino sijja kubikola era kyo talina ndagaano yonna yagamba nti yagitekako omukono nti atunda buganda nti oba akola ekintu kyonna naye abasajja olwokuba baalina ekigendeyo era muteesa akomezebwawo ngaenaku zomwezi kumi na musanvu okitoba lukumi lwenda ataano mu etaano bamudusiza mu sinoodi nga bategesedde empapula nga babazi buganda agreement ya 1955 ne bagiyisaamu amaaso <coughs> era muteesa n'abategeeza nti bino ebintu sisobola nakakomawo lwaki muntu okiza mubino nti olina obikola kuba kyekimu kubikuleeseza kitubanja era mulabe ebyakolebwa byali bingi abalangira abaaliwo jojowerya mumawanda hedi lubowa bati omusange simamaaga badru kakungulu airini ndagire bonna baaliwo ne babigaana mutesa n'addayo n'akuba olukiiko muliro lulangira nayita abataka kwebbanga lyali ddene era kigambibwa ne bannalinnya bonna bannabweteme yabayita ne mukyala we n'amuyita era mu kumuyita mukyala we yamusanga ayina omwana ng'omwana oyo gwe yali ayina ba mukimanyi bulungi nti mukamutesa owempita yeddama linnakawombe kisosonkole azaala omumbejja dolose nassolo yamusanga ayina kalemeera era nga kalemeera mukulu ali kumpi mu myaka ngaena nga mukulu ate nga muteesa teyamuleka naye kwe kuyita olukiiko nga mukambwe nnyo bino ababimanyi mubimanyi njagaddeera mubitegeere olukiiko ne lutuula nga muteesa atabuse yeebuuza omukyala omwana yamugjawa era mulaba nti mu lukiiko omulangira mukulu we nga lutabuse omwana wa dawudi cwa omulangira onesifulo juuko kitaye womumbejja nalinya irini ndagire ensonga we zaali zitabuse nayimirira mutesa nga abuuza ani yazaala mukyala wange omwana omulangira nayimira nawanika omukono namugamba sebo totta mwana totta mukazi tokuba totabuka nze nakutabaala omulangira omwana wa kabaka dawudi cwa onesifulo juuko mutesa kwe kukakkana n'atuula na era mulaba ne mumanya ng'agenda okutuuma omwana oyo enule kalemeera katabaazi amanya mutesa enyini yamutuuma erinnya katabaazi omulangiro nesifulo jjuuko n'amutuuma erinnya eryakalemeera nti mukama wange bibadde binnemeredde mwana mutuume kalemeera ko mutesa nti mutuume katabaazi kubanga wantabaala bingi nnyo ebyali awo naye olwaleero nga tuzze kubanga waliwo ekiwandiiko kisiŋŋanye naddala ebintu ebiriwo ensangi zino nti eddaami lya muteesa njagala mbategeeze nti omuntu yenna asobola okukola eddaame era okukola eddaame si kibi era kyekisinga obulungi era mbategeeza nti muteesa yakoma mu 1955 nga yakava mu busibe n'ebyo ebyatuukawo byonna naye njagala mwebuuze nti ono ye muteesa akola eddaame nga mukaaga august 1956 ye muteesa ono asobola akola eddaame omuntu eyakadda eh? muteesa yakomezebwawo wano natandika okukola emirimu mingi nnyo era kigambibwa nti mu ndagaano zonna ezaavaawo kalumanywera baamala ne basayininga eyandibadde nga buganda agreement eteekawo the kabakas government eya 1961 kuba buganda eyaleero eriwo emmengo obwakabaka obwaffe tebabuyita buganda gavumenti oba buganda kingdom era abo abajega be bayogera ekintu ekyo nti buganda kingdom his majest so bye babiyita mu ndagaano twakkiriziganya era nebateekebwako omukono sedward ne ku lwa queen abakungu be ne bateekako omukono bagavana abaaliwo eh? ne bateekawo the kabakas gavument era ne tukola ne constitution eyaffe hey, semateeka neteekawo obuwayiro bonna bonna bonna nga kabaka bw'anaabeera nga buganda bwenaabeera byonna mu ebiri neweewunya okuba nti abantu abatudde emmengo tebasobola nakusoma kulaba bintu bino kubinoonya naye nga nzize ku mulamwa nti mu lukumi mu lwenda ataano mu mukaaga naku z'omwezi mukaaga august kigambibwa nti muteesa n'akola eddaame era mu ddaame kigambibwa nti n'ateekamu abaana bano n'ateekamu ronald muwenda mutebe dolose n'amukaabya nassolo saara kagere suuna ndawula kathale nabaloga hmm? n'abala bangi nnyo kibeera masamba mumanyi so yaliko eye canada eh? mukaalukidi david golooba owerakuno yadda kwali njagala mwefumiitirize olwali omuteesa yazaala abaana bangi nnyo era nga nenkola enkola ey'eddaami ng'onookola eddaami tokkirizibwa kulaamira mwana gwotannazaala buli naye njagala mwebuuze nti kabaka ronald muwenda mutini yes mu ddaami mwali ebyogerwako wano eryanga mukaaga august 1956 kabaka ronald muwenda mutini yazaalibwanga ennaku z'omwezi kumi nasatu epo lukumi mu lwenda ataano mu etaano kati muteesa wabanga yasobola okukola eddaame lino nga waliwo n'abalangira bangi nnyo nga nekiweewa bamujjukira bulungi nti mutebisi yekiweewa wa muteesa muteesa yalina kiweewa yalina omwana yasooka kiweewa omulangira kiweewa mumujjukira bulungi nnyo kyokka ne mudaame yamwerabira lino eryanga mukaaga agast nkumwera ataano mumukaaga nenjagala mbategeeze nti obuganda buyiyizibwa ebintu bingi nnyo nze mu bwange mu bwalukoma zijukira bulungi nnyo nga tuli emutundu nenaalinnya nabweteme n'omulangira david alexandra simbwa twategeezebwa bulungi nnyo ngaomulangira simbwa ayogera muteesa yakola eddaame eritaali lino yes sijja kuwakanya lino naye nkutegeeza ekyaliwo nga kiva mu kamwa k'abaganda be era eddaame eryo n'aliwa mayanja nkanji eritaaliko nnaku z'omwezi zino era ne lisomebwamu nga lirimu abaana ba muteesa bonna nga n'ekiweewa mwali bajeeni mpologoma kwejjukira bulungi nti omumbejja ogeeni mpologoma abasinga temumumanyi naye omumbejja ogeeni mpologoma mwana wa muteesa era aliko n'obubonero era n'erinnya alimutuuma eyali mu bbulamu ye mumbejja n'alinnya victoria mpologoma yali mwanyina muteesa abambejja bangi eh? abalangira bangi nnyo abaana ba muteesa bangi nnyo nnyo nnyo ng'ogyeko bano omwenda eh? dayana teyeggala kali nojowulira nti ne david wasajja naye muno taliimu eh, naye oyo ayinza okubaalika ebizibu bye naye naye taliimu wadde yeefuula nnyo nti e akatuli ku nsegere wetugamba nti tutwale eddaame lino abaalimu hmm, abalangira bameka abasigadde ebweru ate najagalamu abaana abatali mu ddaame lino mwefumiitirize eddaame lyakolebwanga ennaku z'omwezi mukaaga august 1956 mu mateeka gakola eddaame tokkirizibwa kulaamira mwana tannazaalibwa kitegeeza nti bano bonna abali mu ddaami wano mu lukumu lwenda ataano mu mukaaga muteesa yali amaze okubazaala ekyo nakyo njagala mukinoonyerezeeko munoonyereze ku mumbejja catharine nabaloga ti mu lukumu era ataano mukaaga yaliwo hmm? mukaarukidi lukumu era ataano mukaaga nti naye yaliwo kimeera masamba nti naye yaliwo david goloba nti naye yali amaze okuzaalibwa mu lukumu lwenda ataano omukaaga saala kagere era nekyo mukikebere bulungi naye yali amaze okuzaalibwa suuna nendawula eh? bagambe ye muti byeyaliwo eh? nolwekyo njagala mbategeeze nti omulanga simbwa alexandra yategeeza nalinya nabwetemi nti nkanji eddamiri yaleeta mujjukira bulungi nti mayanja nkanji yali katikkiro wa muteesa eddamiri yaleeta eryali ettuufu ne balisoma namu kwaliko akagambo kungulu nti bwomala oddisoma liwo oyo agenda likyuse mu luzungu mu lungereza naye nemulangira simbwa yeewuunya okulaba ng'ate eddame manja nkangire yaleeta yaleeta lino era eh? omulangira simbwa yategeeza naga nti lino eddame eryanga mukaaga agasiti fu emirundi lukumi muteesa yali tayinza kwerabira baana be ku mwana asobola okwerabira omwana we omukulu kati tugambe nti muteesa teyayina kiweewa kwizo kitwabuto nti muteesa tiyayina omwana eyali asooka mubwakiweebwa ye mutebi tukitwale bwe tutyo eh? mbagambye nti mudde emabega bano babanga bazaalibwa mu lukumu lwenda ataano mu etaano bonna nga muteesa tannakola ddaame lino eryanga mukaaga august lukumu mu lwenda ataano mu mukaaga eh? babanga balimu wabweru w'emyaka gino nabo tebaba baana ba muteesa ddala nga tugoberera eri eddaame ojja kwesanga eddaame liri ku muntu omu eyazaalibwa mu 1955 naku z'omwezi 13 oktoba 955 nga bano bonna bano bazaalibwa luvannyuma kubanga amateeka agafuga gakugamba tosobola kulaamira muntu ali mu lubuto era tosobola kulaamira mwana gwotanalaba wadde omuntu ataliiwo wadde okugaba ettaka noligaba nti gwolizaala gwende wadde eryeddaama eribafu bwefufululufu kati ntegeeza abaana bamuteesa mwenna gye muli nti musooke mukebera eddeeti z'obuzaale bwabano namwe mujja kukizuula mwebuuze nti saara kagere yazaalibwa 155 suuna ali mu ddaama yazaalibwa mu 155 ndawula yazaalibwa mu 155 mukaruchidi yazalwa mu 1515 eh? kubange dame ogendo dikolanga nabano bamanyi kati mulangira sumba gamante dame tufu tebali leta ere yali soma nali diza mayanja ankanji ngabo yali agambi ne mukulimu saba tiyali leta era kukakasa kino twavuga emmotoka ne tugenda ne ku office ngaba tebanda bana kuva mbula mbwensena ne tugenda ku uganda land commission nga tulina alinnya nabweteme hmm? n'omulanga david alexandra simbwa n'abalanga besijja kumenya kuba balamu webali ewamayanja nkangi nga bamubuuza eddamiri muteesa liyakuwa ettuufu waliteekawa omusajja yatuleka ne muofiisi n'afulumamu n'essimu yenjiina kubanza olwayinga nemusaba essimu enakati njirina mu bwange obwalukoma era okuva ku lunaku olwo twagenda nabalangira we mukwano gwe nalinga mujjeko nga buli kaseera ngendayo netunyumya bingi nnyo eh? nemwefumiitirize eh? bino byonna bikolebwa lwaki abaana ba muteesa bangi nnyo nnyo nnyo waliwo omulangira muteggala eyamufaana n'amumalayo eh? jeni mpologoma siteera ndagire daana teyeggala bangi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo njagala abaganda mutegeere nammwe abalangira n'abambejja nti abalabe ba buganda abakulu abatayagaliza bwakabaka buno abaagala okubweza bezze omuntu atudde ku namulono olw'ebigendero byabe batudde emmengo mbagambe nti muteesa yasooka okuwaŋŋangusibwa ngaennaku z'omwezi asatu novemba lukumu lwenda ataano mu esatu lukumi mu lwenda ataano mu esatu n'akwatibwa ngaomubbi ku kiragiro kya queen n'atwalibwa ebungereza ne bamusiba n'ennyonyi yagirinnya kyennyuma nnyuma 1950 n'alumalayo lwonna nga tannadda 1955 naku z'omwezi 17 okitobba n'akomezebwawo eddaama eririko olwaire litambula nti eddaama lya muteesa eh? kigambibwa nti yalisayininga yali kolanga ennaku z'omwezi mukaaga august 1956 buno bufere bwannabakisiwakanya bwakanya naye nawulira n'olwekyo kye mbagambye nti bano abaana bonna abali mu ddaame lino bwe baba nga bazaalibwa mu 1955 oba emabega bamuatanomwena teyaliiwo eh? atano mwena yali atwalibwa n'akomezebwawo 1955